Bismillahirrahmanirrahim Wasu'ila lanten takoni Sopo zununi zunun Al misri kang bongso misri An Anhada sangking iki Dawuh Wakola mongko <clears throat> dawuh sapa dunun maknahu utai maknane dawuh hal jaza uman ora ana utai piwalese wong aksanat kang bagus-bagusi tauhid ilaihi maring Allah ila an akhfadha kejaba yen to ngreksa sapa ingsun iksani ing kebagusan ingsun alaihi ing atase wong Fayakunu mongko ana sapa wong iku ihsanan bagus. Ila ihsanin maring bagus kang weneh. Waqala ta'ala lan wis dawuh sapa Allah ta'ala wa masakinu thayyibatin utai peng pira-pira panggonan kang bagus iku fi jannat di adenin ing dalem pira-pira swarga aden warid wanun utawi karidan minallahi sangking Allah iku akbaru luweh gede fakot rofa'a mongko temen-temen ngluhurake sapa Allahu Gusti Allah arido ing rido fauqa jannati adnin ing dalem sak ndhuure pira-pira swarga aden iku kamarofa'a kaya oleng luhurake sapa Allah zikrahu ing dan sebute Allah fauqa sholati ing dalem sandukure sholat hai sukola sekirani dawuh sampun sopo kanjeng nabi sopo Allah inna sholata sak temene sholat ikutan ha nyegah opo sholat anil fasha isangking olo wal mungkari lan mungkar wala zikrullahi lan yakti utawi eling maring Gusti Allah iku akbaru luwih gedhe fakuma <clears throat> fakama mongko kaya barang anna musyahadatal madhkuri sak temene musyahadah kang den tutur atau seksek nyekseni kang den tutur fi sholati ing dalam sholat musyahadah niku ningali nekseni niku musyahadah fi sholati ing dalam sholat iku akbaru luweh gede minas sholati tenimbang saking sholat Faridwanun mongko utai Faridwanu robil jannati mongko utawi karidone pengridane pangerani swargo iku a'la luwe luhur minal jannati tenimbang sangking surga bal huwa balik utawi pangerane surga iku got goyatu matlubin katoke kanten sumprih iku sakanul janati tentrem maring surga sakan iku manggon tentrem iku sakan Waruyal dan riwayatake opo anan nabi asa temeni kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku saala nyuwun pirsa sapa nabi atau takon sapa nabi taifatan ing golongan min ashabi saing pira-pira sahabate nabi ma iku opo antum ma iku sapa niku padha karo man iki maknane man nggih iku sapa antum utai sira kabeh faqalu mongko padha matur kabeh yaiku mukminuna pira-pira wong mukmin faqala mongko sapa nabi ma iku apa alamatu imaniku mutai tengeri iman ira kabeh qalu mongko padha matur kabeh nasbiru sober sopo kita alal bala ingatasi bala wanas kurulan syukur sopo kita indar ruhoi nalikani longgar Wanardo dolan rido sopo kita bimawaki ilkodo iklan piro-piro kumibani meski pakolam kodawi sopo nabi yoiku mu'minuna Piro-piro wong mu'min warobil ka'bati demi pangerane ka'bah wafi khobarin landam suci hadis akhoro kang weneh hukama'u ulama'i piro-piro alih hukumi piro-piro ulama iku kadu podo par kabeh min fikhihim sangking ngertine kabeh ayakunu ing yento ana kabeh iku ambiaa pira-pira nabi ini Syekh Zunun ini ditanya Al Misri ya anhada dari perkaranya ridho ya itu jawab beliau maknanya artinya ridho itu hal jaza uman aksanat ilaihi jadi nggak ada pembalasan orang yang memang itu bagus-bagusi atau memperbaiki kepada Allah tauhid jadi kemarin itu kan ada keterangan dari Nabi Majaza uman an amat alaihi bitauhidi ilal jannatu Alatasabana ladina yukotilu fisabilillah eh yukotiluna fisabilillahi amwatan ayatnya itu wala yukotilun jangan kamu kira orang-orang yang mati yukotiluna fisabilillah yang mati fisabilillah di jalan Allah fisabilillah lah pengertian sabilillah ini bukan kok pengertiannya orang itu meninggal karena perang membela agama Allah itu tidak hanya itu. Jadi yang dimaksud alladzina yuqatiluna fi sabilillah ini orang yang mati di jalan Allah. Memang hidupnya ini selalu di jalan Allah. Apapun. Jadi makan itu dia menjalankan tauhid di jalan Allah. Sehingga kalau orang itu sudah makan di jalan Allah atau seluruh perbuatannya di jalan Allah, ini maka orang itu nggak mungkin berbuat apa itu yang diharamkan Allah, berbuat yang dilarang Allah. Itu nggak mungkin. Karena dia itu di jalan Allah. Kalau ada jalan Allah kan itu saro, saro sunatullah, pakai sunnahnya Allah. Kalau sunnah Allah berarti makannya itu hati-hati, nggak mungkin makan barang haram tingkah lakunya nggak mungkin itu maksiat atau berbuat dosa. Itu kalau orang itu visabilil, sabilillah. Nggak mungkin dia itu nggak ingat Allah, mesti ingat Allah. Jadi satu nafas, satu gerakan, satu kedipan, ini pun selalu ingat kepada Allah. Ini orang bertauhid. Dan dia tahu Allah, mengenal Allah. Jadi di, di samping ingat, ya tahu. Ini orang tauhid. Karena itulah maka wala tasabanna fisabilillahi amwatan. Jangan kamu katakan orang yang mati wafat disabilillah itu kamu katakan mati. Bal ya akan tetapi dia itu masih hidup. Jadi masih hidup walakinna walakinna walakinna walakinnahum la yaskurun eh layas urun nggak tahu banyak kebanyakan orang itu nggak nggak ngerti bahkan dalam ayat lain itu wa, wayar eh, apa itu rezekinya itu di sisi Allah jadi Allah yang ngasih rezeki itu jadi masih hidup dikasih rezeki oleh Allah orang yang mati bisa bililah Makanya lah orang itu bertauhid terus enak enan bertauhid dalam segala tingkah itu nggak sembarangan orang bisa. Yang kebanyakan itu ya lali. Bahkan yang muncul itu hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu, wah masya Allah. Sudah hatinya dikontrol oleh nafsu, pikirannya dikontrol nafsu, matanya dikontrol nafsu, jadi error. Ini kalau itu tidak di jalan Allah tapi di jalan Allah ini golongan para wali-wali itu ya dia itu nggak mati pada hakikinya jadi pakai hakikinya nggak mati maka ini makna daripada majaza uman an amat alaihi di ilal jannah itu dunun itu ditanya maknanya itu hal jaza uman asanat ilaihi illa anfadho isani jadi orang yang bagus-bagusi ketauhidannya kepada Allah, maka itu orang itu kata Allah, saya jaga kebagusanku jadi an akhfadu ihsani. Jadi supaya saya jaga kebagusanku alai atas orang tadi. Maka orang itu fayakunu isanan ila isani. Kalau orang itu bertauhid terus, maka orang itu jadi orang yang ihsanan ila ihsanin terus bagus, bagus, terus bagus. Gak pernah itu jelek. Ditambah-tambah terus oleh Allah kebaikannya. Inilah. Kalau orang itu sudah bertauhid kepada Allah. Maka Allah Ta'ala pun dawuh wa masakinu toyibatin ya, fi jannati aden. Jadi tempat yang bagus itu adalah di surga aden. Ya, Waridwanum minallah itu akbar. Ridhonya Allah itu yang lebih besar. Nah, dibandingkan dengan surga Aden. Kan tempat yang paling bagus itu surga Aden. Ini orang itu kalau apa itu boleh memilih. Boleh memilih loh ya. Itu mesti milih masuk sur surga. Kena apa wong nek donya isine yo. Ya? Kadang malah golek mumet nggih mboten nggih lho kate mangan kolek golek mumet kate nopo-opo yang soro nggih kan leren soro leren susah tapi masuk surga opo ono susah opo ono leren golek nggak ada makanya ini kalau boleh memilih itu orang itu masuk sur surga tapi apa munasi sudah menjadi bubur enggak Lah nasi sudah menjadi bubur kata dia apa nonya? Nawe ore pe kadun dek dunyo karo Allah dinas manggon dek do dek Jadi kalau Allah itu sudah diturunkan kul nabi itu jami jami sudah diturunkan oleh Allah di, di, bumi bahkan itu bak dukum libatin aduh Jadi sebagian kamu dengan sebagian yang lain itu bermusuhan itu sudah nas sejak Nabi Adam itu diturunkan di bumi. Itu sudah dinas bahwa manusia itu saling bermusuh bermusuhan. Ojo oh, heran yang ngono. Awake dhewe kudu sadar ya. Lah ana wong tukaran ambek kancane kiai padha kiyaine, total tapi padha tapine, warung padha warunge. Ojo heran. Masalah iku wis nas-nasane pengen pangeran cetakane menungso aja heran nek awak sampean niku dipeduli tangga barang nggih ya didrengkeni tangga barang oh, tuku atase tuku opo ngene di tanggane pecuca-pecucu nggih ngono aja heran masalah wis dinas tapi wong kuwi kadang kadang orang itu sudah dicetak jadi orang yang yang model kaya ngono iku eh dadi ireni lha apa sama nyireni nggih Ngono sampean po wegel atine lak padha karo iri amalian. Ya juwano untung awake dhewe iki dadi wong sing ah api alhamdulillah. Dene wong ku dicetak karo Gusti Allah model kaya ngono. Ya bapak iku kono tanggungan dhewe, ngono lho. Bener <laughs> ah. Lakonono dhewe ngono. Wis. Wakola niki Jadi keridoan Allah itu lebih lebih lebih besar dibandingkan surga Aden. Maka fakot rofa Allahu ridho fauqa janati Aden ini loh. Jadi maka sungguh-sungguh maka sungguh Allah itu mengangkat keridoan ini di atas surga Aden. Kama rofa zikruhu fauqa solati. Jadi kayak sama dengan Allah mengangkat ingat kepada Allah, zikir kepada Allah itu malah di atas so sholat. Apa pengertian zikruhu? Zikruhu itu pengertiannya musyahadah. Musyahadah kepada tuh, Tuhan. Tadi tahu dengan Allah, menyaksikan Allah. Maka golongan wali-wali itu biasanya kalau ibadah itu kadang-kadang ada itu. Yang sholat itu nggak mau ayat-ayat panjang itu. Ayatnya ya pendek-pendek. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti saya punya guru itu namanya Mbak Yai Korib itu kalau sholat itu sungkan eh. sedikit, sedikit. Karena apa? Dia itu musyahadah dengan Allah. Karena dia cepat ya. Eh. Apa coba foto? Nah, karena dia itu lagi musyahadah dengan Allah. Nulu. Lah awake dhewe kan kadang-kadang ku nyambung nang Allah iki batine apa jenenge ketemu nur ketemu nanggene apa wujud ketemu Allah iki kan jarang sih jarang <laughs> tapi tapi yo nikmat kok anjen oleh ketemu dek gunung makanya oleh Allah itu di diangkat ini ini seperti ini inna solata tanhanil fasya wal mungkar waladzikrullahi akbar jadi sesungguhnya sholat itu <clears throat> mencegah perbuatan keji dan munkar. wala akbar dan sungguh ingat kepada Allah itu akbar artinya apa fakama anna musyahadatal madhur fi sholah ini akbar minas sholah jadi bermusyahadah kepada Allah menyaksikan Allah itu lebih, itu lebih besar daripada sholat daripada sholat Ya wis kono iku. Mangane bab salat iki anggih sampean angel gak gampang salat iku. Nggih. Mulane salat kaya gantrung cewek. Ro gantrung cewek. Dul dul dul dul. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi salat iki angel ajene, dipahami ku angel. Mane sampe sampe nek semerep guruku kula Mbah Yai Karim insyaallah sampean modho salate. Tapi lek ngriki ngono biasa kul kengkeng imam iki mboten purun. Ngoten, plok plok plok plok plok plok plok plok lek salat. Wiritan nggih ngoten. Tasbih niku lek ngumetno maca ah Allah Allah satu sono durung wek wek munyer wis. Satu mbok kota nampak sepisan munyer. Wek ngoten. Tapi dia yang nyanyi musyahadah, bermusyahadah dengan Allah, saya yakin. Karena beliau adalah ahli hakiki. Memang aneh-aneh. Faridwanu Robil Jannah ala minal jannah. Nah ini keridoannya Tuhan, Tuhannya surga. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan surganya. Makanya kalau orang itu apa itu biasanya nggak pernah ngaji tasawuf, wah surga itu segala-galanya bahkan ngalah no penge pengeran. Gimana? Padahal sing duwe pangerane pangerane surga nih lho. keridoane pangerane surga itu lebih tinggi dibandingkan surgani. Ayo, nggih mboten? Bisa dipahami jenengan. Nah, mangkane kula pernah menyampaikan <clears throat> ibarat kita ini bertamu. Iya kan? Bertamu kemudian si tuan rumah begitu baiknya kepada kita yang menjadi tamunya. Kita <clears throat> disuguh-suguhi dengan berbagai macam suguh-suguhan. Onok manganan, onok segala makanan, segala minuman, segala kebutuhan kita. Yang pada umumnya ini, terus orangnya ini yang diperhatikan bukan yang sungguh-sungguh, Tapi yang diperhatikan suguani. Ya suguani wis orang reken bah kuno ngomong ambek awake dhewe sampe elek lah awake orang ngroeken oh, enak-enak lek muangan enak-enak lek ngombe enak-enak lek nikmati apa sing fasilitas sing di suguh ni nang kene ya yo iki mboten lho model ngono kira-kira sing suguh-suguh ni pegel apa ora Hah? wong iki disuguhi enak-enak dhek. Apa iku mangko wis dimulyak-mulyakne tapi orang reken ambek aku. Pegelan wong iki. Ya karo ngoten iki. Sampean disuguhi dengan fasilitas kebutuhan dunia sampai akhirat. Ono sur, surga ndek dunia macam-macam fasilitas yang sampean rasakan. Terus sampean enggak pernah apa iku jenenge memperhatikan sing sogo-sogo sampan iki malah napa jenenge berpaling nanggene sing sogo-sogo mangko nanggene suguhane lho kira pegel apa ora ya pegel Gusti Allah ngono kadang-kadang iku ngene ora dipahami lek wong nggih ngaji tasawuf malah iling nggih mboten malah iling krana apa ibaratnya ngono sampean wis oma lengkap kekakas lengkap iki kan marno panganan bendino gak tau telat minuman gak tau telat Sopo sing iku masih ngekei. Gusti Allah tapi sama ora eling ambek Allah lho terus sapa sampean Gusti Allah pegel ora sumpama sama dadi pek dadi Gusti Allah sampean kira-kira piye ayo <laughs> untung sampean gak dadi pangeran yo kan <laughs> Sampean paling-paling yo jauh kono pewalu ditotok sirahe ngono nggih mboten <clears throat> Bal huwa ghoyatum matlubin sakanul jannah. Nah, padahal surga eh, apa itu bal huwa itu ridho ridhonya Tuhan jannah. Ini adalah matlubu yang eh, itu wis ibaratnya itu wis anu goyah. Goyah itu wis kewatok-katoki. wis kuatok katoke eh, sing dicari eh, itu adalah sakanul jannah yaitu bertempat di sur di surga meneng dengan ini sur surga itu padahal hampir umum loh itu nggih sing kuatok katoke sing digule itu mek sur surga kan apa kon salat yo aku cek mlebu surga kan apa kon berbuat baik Ya aku cek mlebu surga surga. Kene apa kon birul waliden cek masuk sur surga. Eh macam-macam. Hanya sur Makanya ini saya itu pernah menerangkan bahwa orang ibadah itu kan harus didasari dengan keikhlasan. Ya enggak? Itu Sayyidina Ali itu pernah ditanya Mal ikhlasu ya Ali Apa itu ikhlas ya Ali kata jawab Ali la surota nggak ada bentuk nggak ada gambar tapi kalau ada orang itu masih ada gambar-gambar macam-macam sampan sholat kepinginnya oleh pahala oleh keuntungan sampan sholat cek ini dilem sampan sholat cek oleh surgo loh model yang ngoten niku ikhlas nopo mboten mboten ikhlas nggih Tapi sementara ini kata tiang model ngoten. Tak. Jadi lek kapan wong wis ikhlas niki masono salat masono poso bah dilebok nontroko ya terserah sing duwe ya kan bah iku mangko di ganjaran ya terserah sing ya bah disiksa ya terserah sing du iki namine pasrah bongkoan iki namine eh ikhlas gambar wis gak gambar niki namine eh, ikhlas mana ojo kapan sholat usoli fardol maghribi lil jannah nge <laughs> usoli fardol isai lis sawab nge ngerti sawab ganjaran <laughs> lu model model kau yang kan nabi muruin niatnya apa sih nabi murui jenengan niat niku sing niat sing ikhlas innamal a'malu niat sesungguhnya amal itu harus disertai dengan ni niat nabi murui kula kali panjenengan iki niat gini akhire niku enten lillahi ta'a lillahi ta'ala kalimat tauhid nggih mboten berarti kongkon eh eh diurui sapa gurung-gurung kadang-kadang niku lho mirengaken ibu-ibu tahlilan di kampung niku nggih niki monggo sareng-sareng mau tahlil ganjaran ganjarane <laughs> durung-durung wis ganjaran niki diaturaken dateng bapak niki ibu niki mireng nate ngoten niku niku sanging gewebleke niku nggih ya Emang kan durung lakoni wis ganjaran nih, koyok-koyok wis oleh ganjaran. Padahal niku wau sing ngekei ganjaran sinten? Gusti Allah. Niku hak prioritasnya Allah mboten? Nggih. Terserah Allah ngekei ganjaran kang ganjaran yo terserah Allah. Ini lah ngaji tauhid ini ngeten niki. Nggih, sampean jane ikhlas lillahi ta Allah ngaji tau tau gelek tauhid berarti eh- ikhlas. Ah, ini diriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW itu pernah tanya kepada golongan dari sahabatnya. Itu tanya Nabi, ma antum siapa kamu? Kata Nabi. Ini biasanya ma itu kan untuk untuk apa itu sesuatu yang nggak ada nggak ada nyawanya. Ini biasanya ma. Tapi ini Nabi tanya orang ini pakai ma lafadznya itu boleh nggak apa-apa itu di dalam kitab di dalam nahu jadi ma bimakna man jadi mana bimakna man jadi ma antum nah, ini maknanya bukan opokon opokon oh, itu gak oleh itu kan opo lek main jadi ini maknanya ada ma antum berarti siapakah kamu itu jadi pakai makna man ya jawabnya itu kami orang orang mukmin katanya. Terus Nabi tanya, "Fakola, ma'alamatu imanikum?" Apa yang menjadi alamatnya kamu semua? Eh, apa menjadi alamat imanmu kata Nabi? Kolu kami nasbiru alal bala, kami sabar atas cobaan, atas ujian. Wa naskuru indar ruho, kami bersyukur ketika kami mendapatkan nikmat ke, ke apa itu eh, ke lapangan wanardo bimawaki ilkodo dan kami Rido akan apa itu pem, apa itu e, eh, mawaki pembagian kodok mawaki biasanya mawaki itu turun tapi ini bisa diartikan pembagian kodok itu pes, pastin pesten dari Allah putusan al Allah kami Rido. nah ini maka ini ada kalau ini di dalam hadis yang lain itu hampir sama pengertiannya jadi malam apa itu malam yardo bikodo ilah walam nasbir bibala ilah walam naskur walam yaskur <clears throat> alan nakmai fal yatlub eh roban siwa'i wakhrut min tahtil min tahtis sama'i nah ini nabi kalau ada orang itu lam, yardo nggak nggak ridho alal bala atas balai atas balaku kata Allah wala wala yasbir ala balai ala kodoi yang tadi ya walam yardo ala kodoi walam yasbir ala balai walam yaskur alal nakmai nah itu jadi barang siapa yang enggak apa itu ridho dengan kodokku putusanku yang enggak sabar akan balaku enggak syukur atas nikmatku maka <clears throat> carilah Tuhan selain aku ono huh? bahkan wal fal yakhrut maka keluarlah kamu minta samai dari bawah langitku boleh o oh, langit lio Iki gak iso nek ngono iku. Nah, kalau di sini itu dawuhnya begitu Nabi. Akhirnya Nabi dawuh, "Wah, mukminun, ente mukmin bener, mukmin sejati." Ini Nabi. Jadi in kolu kola mukminun berarti mukminun ente orang mu mukmin sejati warobil Ka'bah demi Tuhannya Ka'bah sampai Nabi bersum bersumpah Wa fi khabarin akhar hukamaul ulama kadu min fikihim ayakunu anbiya. Jadi ahli hukum-hukumnya ulama, para ulama itu hampir-hampir nyaris mendekati kepintaran mereka, pengertian mereka ayakunu anbiya. Uh, mereka ini jadi parana nabi. Saking pinter hampir menyerupai dadi Jadi ayakuno itu jadi mereka itu jadi nah hampir jadi nabi. Saking apa? Saking fikih, saking pinter, saking alim. alim. Jadi ulama itu minjam in min ali alimin. Jadi orang alim orang tapi kalau orang itu tambah plus paham hakiki itu sebutannya bukan alimun lagi, tapi alamah. Apa itu pengertian alamah? Orang yang dalam ilmunya. Jadi orang yang banget ngerti nih, itu diarani alamah. Itu orang kalau punya apa itu ilmu dobel ya hakikat ya syariat. Jadi, jadi ulama alif hukum ulama ini nyaris kepintarannya itu mereka menjadi para nabi ayakunu ambia